omuntu yenna atulaba ali eri ayinza okwebuuza naye kamira ajja atya okuba ngaawolanga sente jingo ah, muyinza okuba mwali mukwano era mubadde nga mweyagala wazimu wangaani nedda nazimuwa just nga ngaomuntu gwenkola naye that is all teri kirala kyamaani mm. nazimuwa nga muntu gwenkola naye kyokyo kyokka wateri naavayo nagamba nti yazimpa nga mukyala wange nedda oyo omwana muto akukana kato bambi mwana muto musumba yes musumba mwana muto hmm. yes musumba ali mwana muto alina myaka oba abiri mumeka abiri munya hmm. yes musumba mwana muto sa kwagala mwana muto tali wa myaka gyange hmm, gyebali munanga babagala but for me no njagala musajja nga nsingako ku myaka Mm, oyo omwana amuto omuwa respectiye ngaamusumba mm. tegeeza wamuwa bya bizinesi namuwa bya business that is all teri another thing attached okay. mm.